Senhora Puff deve se divertir muito fazendo isso. Não é, Patrick? A gente poroso pedindo ajuda. Uh, mais geleia! Não vou mudar luva. Sou seu anfitrião, Luva Luvosa. E eu, eu adoro ter convidado no meu parque. Patrick! Não vai estragar! Hum. Edu, é, é pizza pra você e... A pizza tricascudo! É a é pizza pra você e eu! pizza cascudo! É a é pizza pra você e eu! Rápido, rápido! Entre com todos os dedos na lupinha! Desfrute do passeio na montanha russa mais segura, Lena e nada dolorosa do mundo da luva. Ah, ah, ah, uau! que ia amar toda essa comida. Sinto falta dele. Leute, die Balancen legt. a pizza Tricascudo é, é pizza pra você e um pouquinho faz bem. estamos juntos em todos os brinquedos, tomando muito sorvete. E ir aqui, eu fico de coração partido. Um segredo do mundo da luva? Pedido pronto! em calça quadrada, se chegou até aqui, vai ter que continuar. Você não pode abandonar seu melhor amigo, senão vai acabar tendo que falar sozinho. Cuba, hoje abandonou o melhor amigo porque é muito egoísta. Isso não é incrível. Ah, voar, voar. Vicky! Hum, será que tem algo útil no meio dessa tralha toda? portador do poderoso assoprador de Recife, não serei impedido por umas gotas de geleia. Thank you. grudentu. Eu não sei se o Mancha tem altura pra andar Aqueles nesses brinquedos. Né? Já estou me sentindo melhor. melhor. Rápido, rápido! Fique de olho no preço! Acabou! O Siri Cascudo! Ele tá aqui! Eu fiquei feliz assim, mal posso imaginar como o Lula Molusco vai ficar. parece. Ele tá me forçando a tirar fotos de melhores amigos. Não se preocupe, amigo. A ajuda já chegou. Sou seu maior fã do mundo todo. Poderia, por favor, por favor, me dar um joinha? Qualquer coisa, por uma. Então, neste caso, o que acha de soltar o Patrick? Aguenta aí, Patrick! Tô chegando! Mostra pra essa luva queimada, Bob Esponja! Isso, Trica Tudo! É, é pizza pra você e eu! Estou me sentindo melhor. Eu admiro você, Luva Luvosa, mas não tenho outra alternativa. É tão difícil ver nossos heróis da infância tão tristes assim. Não esquenta, Patrick. Eu tenho aqui uma coisa que vai ajudar nosso amigo. Um boneco do Lula Molusco? Melhor ainda. Você tem um monte de amigos. É verdade. Eu tenho muitos amigos. Todos amam o meu sorriso travado e o meu olhar vazio. Obrigado. Sempre soube que você viria, Bob Esponja. Eu prometo que nunca, jamais vou sair do seu lado, Patrick. Você é o meu melhor amigo. Não esquenta, luva luvosa. Eu vou trazer a venda do biquíni de volta ao normal e levar vários visitantes ao mundo da luva, que vão te amar como nós te amamos. Bob Esponja? agente poluente amarelo. Recebemos denúncias de várias fontes, todas com a mesma voz megalomaníaca de que você ou você recolhe ou nós recolhemos você. Uou! Não sei de onde esse lixo surgiu, mas adoro recolher coisas. Além disso, vou poder trabalhar com as melhores pessoas da fenda do biquíni. algo que não deva ser reciclado? Piadas velhas. 패스. 오, 어, 버 뭐? melhor do que um oceano limpo. Quem jogou todo esse lixo aqui? Para daí! Oh. muitas coisas hoje. Bom, foi divertido. Até mais! Espera, Patrick! Não acha melhor levar o resto da geleia pra Cassandra? Assim ela vai consertar tudo. Oh, sim! Acho que tem um horário livre na minha agenda. <laughs> Bob Esponja calça quadrada. Dessa vez você